Bonjour à toutes et à tous. Donc on va commencer la correction de la première partie de l'examen national qui est la restitution des connaissances. Pour la première question, définissez les notions suivantes, sphère pédonculée et complexe actomyosine. Donc pour définir une notion scientifique donnée, on a besoin de la décrire et de déterminer rôle. On va commencer par une sphère pédonculée, on va définir une sphère pédonculée. C'est quoi une sphère pédonculée Donc, concernant la description, on va essayer de déterminer, par exemple, la nature chimique d'une sphère pédonculée. C'est quoi une sphère pédonculée Donc, la nature chimique euh, euh, d'une sphère pédonculée, c'est une euh, protéine intrinsique. C'est une protéine qui se trouve au niveau de la membrane interne mitochondriale. Cette protéine contient une enzyme qui s'appelle l'ATP synthétase. Donc chaque sphère pétronculaire contient une enzyme qui s'appelle l'ATP synthétase. <clears throat> L'ATP synthétase, c'est une enzyme euh, qui a pour rôle de synthétiser l'ATP euh, euh, à partir d'une réaction qui s'appelle la phosphorylation. Donc l'ATP synthétase a pour rôle de faire la phosphorylation de l'ADP en ATP. La phosphorylation de l'ADP en ATP, comme vous savez, c'est quoi la phosphorylation La phosphorylation est la production d'une réaction entre euh, un élément chimique et un groupement phosphate. Dans ce cas, on a la phosphorylation de l'ADP en ATP, c'est-à-dire l'ADP euh, se combine avec euh, un groupement phosphate inorganique pour donner une molécule énergétique qui est l'ATP, euh, qui sera utilisée pour faire les activités cellulaires, comme par exemple pour faire une activité cellulaire qui est la contraction musculaire, les fèvres musculaires, on a besoin de l'ATP. Pour l'emplacement euh, euh, des sphères pédonculées, ces structures sont trouvées au niveau de la membrane interne mitochondriale. Donc pour la deuxième euh, notion scientifique, qui est le complexe actomyosine, on va voir c'est quoi un complexe actomyosine. Donc le complexe actomyosine est l'association des filaments de myosine avec les filaments d'actine. Et ce complexe, il a un rôle très important dans la contraction musculaire. Donc comme vous voyez sur cette image, on a euh, la formation d'une liaison euh, des euh, têtes des myosines avec les molécules d'actine. Donc pour la deuxième question est recopier et compléter la réaction de formation de l'acétylcoenzyme A suivante. إذا اللي مطلوب منا على مستوى ورقة التحرير ديالنا هو أننا خاصنا نقلو ونكملو التفاعل يعني هاد لا رياكسيون شيميك de la formation de l'acétylcoenzyme A. On va focaliser principalement sur les produits. On a, au niveau de cette réaction, on a une seule, ou bien un seul produit qui est lacétyl A, ch ACH3COCOA. Donc, pour former lacétyl 11 A, on a besoin de réactifs. Et le réactif essentiel manquant dans ce cas est le périvate ou bien l'acide périvique, qui a une formule chimique CH3CO. Donc la formation de la onzième A à partir du pyruvate se fait sur l'action de deux types des enzymes, qui sont les déshydrogénases et les décarboxylases. L'enzyme décarboxylase a pour rôle d'enlever un groupement carboxyle CO- qui est libéré dans la matrice mitochondriale se forme de CO2, dioxyde de carbone. Et pour les déshydrogénases, chaque enzyme déshydrogénase, elle provoque la perte d'un atome d'hydrogène au niveau de la matrice mitochondriale. Et cette réaction s'accompagne à une réaction de la réduction de NAD+, en NADHH+. Pour que l'NAD se réduit en NADHH+, on a besoin de deux protons et deux électrons. Chaque atome de NAD+, fait une réaction avec deux protons H+, qui se trouvent au niveau de la matrice mitochondriale, plus deux électrons et donne une molécule réduite qui est le NADH H+. NAD NADH بوحدها virgule H plus بوحدها يعني في les produits عندي ال NADH بوحدو comme une molécule libre plus un atome d'hydrogène H+. ولا réaction اللي مطلوبة منكم هي هذه هي الفوقانية CH3COCH plus NAD+, plus coenzyme A donne l'acétylcoenzyme A plus NADHH+, plus CO2. Donc pour la troisième question, pour chaque réponse numérotée de 1 à 4, une seule proposition est correcte. Recopiez les couples suivantes, 1, 2, 3, 4, et écrivez pour chaque couple la lettre correspondante à la proposition correcte. إذا بالنسبة لكل سؤال مرقم من واحد إلى أربعة يوجد اقتراح صحيح واحد يعني دونك بور شاك كيستيون إل نيكزيست كون سول غيبونس غوكوبي لي كوبل سويفونت يعني غنقلو آه، على مستوى الورقة التحرير ديالنا الأزواج غنكتبهم واحد اثنان ثلاثة أربعة وسوف نقوم بكتابة بالنسبة لكل زوج الحرف المقابل أو الحرف الذي يقابل الإجابة الصحيحة Pour la première question, la membrane externe des mitochondries est. Donc, il faut savoir que la mitochondrie est entourée par deux types de membranes. Une membrane externe mitochondriale et une membrane interne mitochondriale. Entre les deux se trouve un espace qui s'appelle l'espace intermembranaire. Donc la membrane externe mitochondriale est riche en protéines de la chaîne respiratoire. Donc non, cette euh, proposition est fausse. Les protéines qui composent la chaîne respiratoire sont trouvées au niveau de la membrane interne mitochondriale. Ou des protéines, ce sont des protéines, la plupart des protéines sont des protéines intrinsiques. Euh, qui sont représentés sous forme des transporteurs des électrons et des sphères pédonculées. Ces euh, protéines se trouvent au niveau de la membrane interne mitochondriale euh, et pour la euh, proposition B, semblable à la membrane plasmique. Cette proposition peut être est correcte. les autres réponses possibles pour cette question. Euh, la membrane plasmique, comme vous savez, la structure de la membrane plasmique est composée de deux euh, couches des phospholipides euh, à l'intérieur desquelles se trouvent des protéines intrinsiques et des protéines de surface. Repliées sous forme de crête, donc non, c'est la membrane intermitochondriale qui replie repliée sous forme de crête, Riche en ATP synthétase, non, on trouve l'ATP synthétase au niveau des sphères donc Les sphères pédoncules sont trouvées euh, à l'intérieur de la membrane interne mitochondriale et par la, membrane, externe. Et donc, à partir de ça, on déduit que la réponse, ou bien la réponse euh, exacte pour la euh, première question est B, 1B. Pour la deuxième question, l'oxydation respiratoire d'une seule molécule d'acide périvique fournit 2 ATP, 12 ATP, 15 ATP, 36 ATP. Donc, l'oxydation d'une seule molécule d'acide périvique passe en deux étapes. La première étape est la formation de l'acétyl-coenzyme A et la deuxième étape est euh, euh, le sec de Krebs. يعني كندير لو بيلون انرجيتيك لو بيلون انرجيتيك دو دو دو فاز كنشوف شحال من ا تي بي عندي يعني الا رجعت اليوم غنلقى 15 ا تي بي دونك لا بروبوزيسيون اكزاكت بور لا دوزيام كيستيون اي سي 2 سي La question 3. Dans une cellule de muscle strié-squelettique, les ions de calcium, la proposition A se fixe sur les têtes d'homéosine lors de la contraction musculaire. Donc, nous savons que euh, les molécules qui se fixent sur les têtes d'homyosine, ce sont des molécules d'ATP et pas les ions de calcium. Donc, l'affirmation A est fausse. Ce n'est pas une réponse à la question 3. B permettent la liaison des filaments d'actine entre eux Non. Permettent la liaison des filaments de myosine entre eux Non. Sont stockés dans réticulum sarcoplasmique à la fin de la contraction musculaire. Donc, oui. Et donc, la euh, proposition exacte pour la question 3 est D. 3D. Pour la question 3, la respiration cellulaire se déroule selon la succession des étapes suivantes la glycolyse, puis le cycle de Krebs, puis la formation de lacétyl A, et enfin la phosphorylation oxydative. Donc non, la formation de l'acétyl-co-enzyme A, le cycle de Krebs, la phosphorylation oxydative. Donc la proposition A est fausse, ce n'est pas une réponse à la question 4. B. La glycolyse, la formation de lacétyl A, et puis le cycle de Krebs, et enfin la phosphorylation oxydative. Oui, donc la réponse aux questions 3, aux questions 4, pardon, et B. 3B. 4B. Donc pour la quatrième question, le document ci-dessous montre une observation microscopique d'une partie de la myofibrée. إذا بالنسبة للوثيقة أسفله كتمثل لنا واحد الملاحظة مجهرية d'une partie de la myofibrée. La question qui se pose nommée chacune des structures désignées par les numéros 1, 2, 3, 4, 5. Donc, euh, le numéro 1 représente un string Z. Et nous savons que le string Z, ou bien au milieu de chaque bande claire, se trouve un string Z. Donc, 1 représente un string Z. Pour le numéro 2, le numéro 2, c'est une zone H. Comme vous savez, au milieu de chaque bande sombre se trouve une zone qui s'appelle la zone H. Pour le numéro 3, au milieu de cette structure, on trouve une zone H. Donc, le numéro 3 représente une bande sombre. Pour le numéro 4, au milieu de cette structure, on trouve un stri Z. Donc, la structure 4 représente une bande claire. La structure 5 se trouve entre deux traits Z successives. Donc on parle dans ce cas d'un sarcomère. 5 représente un sarcomère. Donc pour la question 5, recopiez sur votre feuille de rédaction les couples 1, 2, 3, 4 et adressez à chaque numéro du groupe 1 la lettre lui correspondant دي جروب دو يعني على مستوى ورقة التحرير ديالنا غادي نقلو هاد الأرقام هاد الأزواج وبالنسبة لكل رقم غنعطوه الحرف المقابل له كإجابة صحيحة pour le groupe 1 la question 1 la chaleur retardée est-ce que la chaleur retardée est libérée pendant les réactions d'oxydoréduction du cycle de Krebs non donc les réactions biochimiques qui se déroule euh, pendant la phase de cycle de Krebs, la libération de la chaleur, soit initiale, soit retardée. B. Ben, la chaleur retardée est libérée lors des réactions d'oxydoréduction au niveau de la chaîne respiratoire. Non. Donc, au niveau de la chaîne, ou bien pendant la phase de la phosphorylation oxydative, la phase de la phosphorylation oxydative, mais la libération de la chaleur. La synthèse de l'ATP à partir de réactions métaboliques aérobies. Synthèse de l'ATP à partir de réactions métaboliques aérobies. Donc, dans ce cas, on parle de la respiration cellulaire, les réactions, ou bien la réaction de la respiration cellulaire. Est-ce que pendant la réaction de la respiration cellulaire, il y a la libération de la chaleur Oui. Quel type de la chaleur C'est la chaleur retardée. Donc la réponse euh, de la question 1 est C, 1C. Pour la question 2, la chaleur initiale, est-ce que était libérée lors des réactions d'oxydoréduction du cycle de Krebs Non, les réactions du cycle, du cycle de Krebs, la libération de la chaleur. Réaction d'oxydoréduction au niveau de la chaîne respiratoire Non, il y a de la phase de la phosphorylation oxydative, mais la libération de la chaleur. Synthèse de l'ATP, يعني هاد la réponse عطيناها الكيستيون 1 يعني غادي نساوها نحيدوها نمشيو لدي Synthèse d'ATP à partir de la phosphocréatine, oui, la régénération la l'ATP euh, à partir euh, de l'ATP à partir de de la phosphocréatine, de sorte que chaque molécule de la phosphocréatine fait une réaction avec l'ADP et donne le créatine et une molécule énergétique euh, qui est l'ATP plus la libération de la chaleur initiale. Donc, la réponse aux questions 2 est D, 2D La formation des gradients H+, des protons H+. Est-ce que la formation de gradients H+, se fait lors des réactions d'oxydoréduction du cycle de Krebs Non, maintenant, à la formation de gradients H+. Les réactions d'oxydoréduction au niveau de la chaîne respiratoire Oui. CO2 غادي ننساهم علاش حيتاش عطيناهم هما ce sont des réponses aux questions 1 et 2 يبقاو عندي غير هادو propositions A et B A cette proposition est fausse B donc B c'est euh, l'affirmation exacte ou bien la réponse exacte aux questions 3 euh, euh, comme vous savez pendant la phase de la phosphorylation oxydative il y a le transport ou bien le transfert des électrons à travers les transporteurs des électrons qui se trouvent au niveau de la membrane interne mitochondriale en formant la chaîne respiratoire, le transfert des électrons produit euh, une énergie, énergie des électrons qui est utilisée pour pomper les protons H+, des matrices vers l'espace intermembranaire en formant un gradient H+, entre les deux côtés de la membrane interne mitochondriale. Donc, la réponse aux questions 3 est B, 3B. بالنسبه للكاتر بقات غير une seule affirmation la production de dioxyde de carbone se fait pendant les réactions d'oxydoréduction du cycle de Krebs